üstesinden gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum. İyisi mi beni yaktırırsın. Odanda ocağın üstüne koysun. İçinde bir kavanoz. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf. Beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra yaşarız. Külümün içinde külün. Ta ki bir sağlık gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize, atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nevleri filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğradım. Hayat taşıyor içimden, kaynıyor kanım. Yaşadım ama çok, pek çok. Ama sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze şeklini. Ben ölünceye kadar da düzelir herhalde. Hapisten çıkmak ihtimalim var mı bugünlerde? İçimden bir şey, belki